Hola a todos, hoy vamos a hacer una receta muy sana y deliciosa, quiche de puerro y bacon. Para eso necesitamos tiras de bacon, tres huevos, puerro, una masa quebrada, mantequilla, nata, aceite, queso rallado, pimienta negra, un poquito de nuez moscada y sal. ¡Empezamos! Echamos el bacon a sofreír y mientras tanto cortamos el puerro en rodajas finas. Cuando esté un poquito dorado, lo retiramos a un plato y echamos el puerro. Añadimos un poquito de aceite y dejamos que se dore. Ahora en un bol echamos los tres huevos, añadimos la nata, el queso rallado, un poquito de sal, un poquito de nuez moscada, un poquito de pimienta negra y batimos todo, que quede bien mezclado. Añadimos el bacon y el puerro. Ya sabéis que el puerro es muy bueno, tiene un 90% de agua con propiedades diuréticas para no retener líquidos. Ayuda a combatir el estreñimiento, reduce el colesterol y bueno, una vez que está todo bien mezclado, apartamos nuestra mezcla y cogemos la masa y la ponemos sobre un molde de horno. Con la ayuda de un tenedor hacemos unos agujeritos para que respire y no se hinche demasiado. Si queréis podéis añadir un poco de mantequilla para que la base quede más jugosa, pero si lo queréis más sano, pues directamente añadís vuestra mezcla. Precalentamos el horno, es el momento de meter nuestra quiche a 180 grados y lo dejamos durante 20 minutos. Pues aquí tenemos listo nuestro quiche o nuestro quiche de puerro con verduras. Y bueno, el chiste de hoy mm, me lo han contado esta mañana. Es un gangoso que entra en una farmacia y dice ¡Me da metanine! Y la farmacéutica, que también era gangosa, dice ¡Metanine no tengo! dice, pues yo no, yo da todo lo que quieras. <laughs> bueno, un besito muy fuerte y suscribiros al canal y dadle a like si os ha gustado. Adiós.